не нравится Чар. Раса, для которой война – это жизнь. Сильные, отважные воины, родившиеся побеждать. Их легионы, закованные в броню самого лучшего качества, повергают в ужас любого противника. Так, стоп. Асура. Они ценят интеллект больше всего на свете всегда хотят стать лучшими в своем ремесле. Организованность и изобретательность возвышают их над другими и приводят к победе. Хм. Или все-таки...